gamu sai da aka samu manya-manya kima-kiman yahudawa guda ɗari da wani abu suka zauna suka yi wannan tattaunawa a cikin wannan ƙasa a shekara ta dubu ɗaya wato da ɗari takwas da wato tamanin eh, da wato da gomiya tara da bakwai gomiya tara da bakwai aka yi a wannan shekara a cikin gari na bal a ƙasar suwisra kalkashin jagorancin wato Herzl wanda yake babban ɗan jarida na Yahudawa wanda aka ɗora mishi wannan jagoranci suka tattauna na zaben ƙasar da za su je su zauna a cikinta. Ƙarshe a shekara ta dubu ɗaya wato da ɗari tara da goma sha tara suka shishirya wato tahiyarsu zuwa wannan ƙasa aka je aka tsatsara wuri yahudawa suka fara shiga wannan ƙasa ƙarƙashin jagorancin babbar ƙasa wadda ta taimaka musu ita ce birtaniya ko mu ce Angletar. wato a wannan lokaci ƙungiya ta yahudawa wadda take tsaye a kan cewa a je wannan falastin a zauna ita ake kira da alwakalatu suhuyuniya wato masu wakilcin suhu yanawa a hausance haka za mu ce su wane ne suhuyuniyan nan suna da ma'ana kusan guda uku wato idan an ce yuniya da farko ana nihin wani babban gari ne madina ce idan an ce madina gari wanda yake tambatsatse ga kasuwanci ga ci gaba al'amuran rayuwa duka suna tahiya to idan an ce yuniya ana nihi wato babban gari na wani babban sarki wato na su yahudawa kowa dai idan yana tuni ya san tushen yahudawa shine annabi dauda shi yasa a wani lokaci ake gargadin cewa kai tsinuwa ga yahudawa gaba ɗaya, ka ce allah tsine ma yahudawa yana da kyau ka bambanta don saboda wannan yahuda wa suna ce ta ƙabila. ko a ce isra'il banu isra'il kenan ko kuma a ce yahudu don sabidda akwai wasu malamai suna kafa dalili da cewa inda suke cewa inna hudina ilaika asalin samun sunan yahudawa ya huto daga inda suke cewa inna hudina ilaika mu mun koma zuwa gare ka watakan ma'ana na biyu wanda ake kira da suhuyuniya shine